Hej på er och välkommen till Naturliv. Jag ber om ursäkt om det blåser, om det stör mycket. Idag är jag ute för att eh, ge er ett, eh, en chans att vara med på en giveaway där en av tre. Jag har några produkter som jag har köpt men de blir bara liggande. Jag tänker att ja men de där, de kan vara jättebra att ha. Men så blir det inte. Då hittar jag något annat eller använder det jag har för att jag tycker att det funkar lika bra. Så idag är första delen av giveaway. Så vill du vara med på utlottningen och vinna produkten så kommenterar du nedan. Och här är första giveawayen. En liten låda. Hårdplast tror jag att det är. Vi öppnar upp den och finner en brännare. Den här har jag bara slagit igång för att se att den fungerar och det gör den. Den är 8 cm hög när benen är utfällda. Den är ungefär 13 cm eh, vid. Sådär. Jag vet inte, kanske syns bättre där. Från hörn till hörn är den ungefär 12,8-13. Den väger 9 gram, så den är väldigt lätt. Och den har av och på vred. Den har ingen snabbtändning. Den här köpte jag när jag redan hade beställt en MSR-brännare. Men det tog sån tid att få hem den och jag var i behov av en brännare till mitt gasolkök. Så då köpte jag den här. Och precis när jag kommer ut, då får jag ett pling i telefonen att den hade kommit. Och då hade jag just hunnit tända den här, inget mer än så. Så jag slog av den, packade ihop och då hämtade den nya MSR-brännaren. Eh, så därav orsaken att jag ger bort den här. Fullt fungerande men jag har inte behov av den. Men du kanske har det. Så vill du vara med på utlottning av den här, skriv i kommentarsfältet. Och så kommer det en film där jag lottar ut vem den lyckliga vinnaren av den här minibrännaren blir. Så ha det bäst så länge så ses vi i nästa avsnitt när jag avslöjar vinnaren. Hej då!